электр талаасынын таасири астындагы эркин электрондордун бир багыттагы ал эми көңдөйчүлөрдүн карама каршы багыттагы иреттүү кыймылынан жарым өткөргүчтөрдө электр тогу пайда болот жарым өткөргүчтөрдө токтогу ташуучулар эркин электрондор жана көңдөйчүлөр саналат аралашмасы болбогон таза жарым өткөргүчтөрдүн өткөрүмдүүлүгү өздүк өткөрүмдүүлүк деп аталат